الحم الرجیم بسم الرحمن الرحیم حضرت کرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بڑی ہی خوبصورت محفل کرم کی دیا چھاما راجہ نعیم صاحب اور ان کے رفقا نے بڑی محبتوں کے ساتھ سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان اس محفل کو سجانا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں مشکور و ممنون ہوں اپنے محترم بھائی جناب واحد رشید بھٹ صاحب کا جن کے حکم پر میری حاضری ہے تو انشاءاللہ جتنا ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا درود پاک سبی ذات مل کے محبت و شوق کے ساتھ بلند آواز سے سبھی پڑھ لیے صلی اللہ علیہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ یار سوللم لیا ہبی بلہ میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے ایک گار نے بخشش کی دعا کرنی ہے ایک گناہ نے بخشش کی دعا کرنی ہے میرے جسم ماں میری رو کو طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد کی سنا کرنی ہے تیرے محبوب محمد کی سنا کرنی ہے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے اونٹوں پہ ہے آکا کی سنا بچپن سے